Estamos en vivo. wobble,

Panamá mata como sicario. Feo pero millonario como los Rosarios que vienen turistas que van y Panamá